makambo epesamaka bakuna te ape nakopesa makambo mpo ani te eh, nga nanga capable eh. Eh, nga capable nga napesa makambo partout na dia prête en tout ngai un contre ça mais oyebi mwa mosala omwasi kabanga tala yaya bayaya na mamani Papa na oyo okuti na na musala ndeti ba Sarah bilengi ba ba mosquila la sersi ba gusta la rose hein ba yano ba zebe ba mwana mongala ba Angela mpila okuti ba yaya ebele na kati ya musala wana mwa respect na kati ya musala yo na ba vitesse ba mwa pour oleki ba yaya mwa suba na ye nayebi bango te Nga na ye na ndenge na nga na ye na kombo mutu te na pesa makambo na nga na oyiba makambo mutu te ta nga nde bakoma oyiba makambo na nga nga epe 20 20 na ye un contre ça la vibration na ye pe na ndenge na nga nga alongolaka nionso eh nga alongolaka nionso Kanda mystique na biso bino emission oyo bolanda yango osala nini osala nini tika na minute eza ya koyinda un contre ça obi lelo vraiment aolakisa bato vraiment bato oyo nyonso bamekaka ye nakolobele mingi te eh, merci na bato oyo nyonso batire vraiment baattention na bango merci na le réalisateur jusqu'au bout balobi Chryslo Vale mobala mwindu hmm, l'homme élégant bato bakompanaka te na lela Chryslo Vale wana vraiment motu na ngai Batu nionso boa branche na minutes oyo Naomi Musayi boyambi botala emission ya Naomi Musayi bozala kaka connecte nayembeli bino un contre 100 merci na leader de leader PHD Yongo Heritier Heritier Kaleba mon boss Heritier Kaleba Ornella Musayi vrai cherie balobi kindoki kati na beaute famille Musayi mobimba bozala branche Papy Kukumu fan ya ya un contre 100 vraiment nayebi ke boza branche jolie kukumu naza presse vraiment naza na esengo ya oyambela bino un contre 100 yeyo vraiment toza na ye awa naza deya na invité na nga bonjour bonjour bonjour Naomi Musaya wana nde yo eh, la pulga oyi bato bakokamwa na bandako bamoni osusu afandi su na kiti boye ndeni babi makambo ezawa mambo epesamaka na kiti na toilette na nyonso partout na tine na Makambu eza na kati ya emission oyo bozala vraiment branche toza naye awa mais non mimi malembe malembe bomona un contre ça mambo osalela bino mambo ya mystique mais un contre ça nao loba rit adia petit na ngai oye na ba pression balobi TV ekangami rit adia un contre 100 osimbi wapi Ah eh likambo ya simba te eh eh likambo ya simba te eza eloko moko boye don nzambe apesa ngai ya koloba nayebi ko s'exprimer eh eh likambo ya simba te eza nde mayele eloko oyo eloko oyo nde esungaka makasi eh ntango deja oza na mwa bord oyo efandi mwa oyo ezali ozala no kaka partout donc naza naza naza naza presente partout place nyonso boluka ngai naza papa moko baza basi mibale moko azwa alambaka kitoko moko alambaka kitoko te deuxième bureau wana oluka yeba ah ya ndenge nini yo otyaka nini sikoyo ebele baoluka ngai na bongo batuna ngai yo osala nini oyika sikoyo ngai naza na 2020 2020 ngai Na 20 20 na mi pesa misu 20 20 nga na 19 te 18 te nga na 20 20 epuis 20 yango pe na oyokama na pesa bino ba matungulu na nga te eh moi ba epices nga atiaka po boyiba mais strategie kaka mayele ah bapesaka nzambe merci mayele donc ntango namibengamaki eh, contre ça bapesaka nkombo pambapamba te so opesa nkombo ifo oyeba nkombo wana Elakisi nini? Ekosala nini to eza nini? Namibengama un contre ça po namiyebi oyo ngai nazaleli, oyo eza na kati na ngai. Yango wana namipesa un contre ça. Donc, naza kanga moko. Sans personne kuta mosusu eza moke ekoma 1000. Mais on dirait Richie ozo banga ba yaya te oye TV trois semaines ya TV osala ba sans tabou ezo kanga donc eza faute na yo te faute ya succès oza na yango yango nde moto esala bongo mais oye pe mua mosala oyo mua sika banga ata ba yaya te. Ba yaya na mama nyi? Eh papa. Ba yaya na oyo okuti na na mosala ndeti ba Sarah Bilengi, ba Mosky la Cercy, ba Gousta la Rose. Eh ba yaya no baza ebele ba muana mongala ba Angela mpila okuti ba yaya ebele na kati ya musala wana mua respect na kati ya musala yo oye na ba vitesse maman puu oleki ba yaya. Wana su ba nani? Po nga yebi bango te yaya lokuta mabe eh na yebi na nga. Bon ba pesi yo elengi ya musala il faut reconnaitre bango. Bon ba pesi yo elengi ya musala est ce que bango nde ba pesaki idee ya musala bango baza ba le premier ya musala oyo non. Bango te moto bafongola ideo te nayebi bango te nga naye na ndenge na nga naye na kombo ya moto te nao pesa makambo na nga nao yiba makambo ya moto te ta nga nde bakoma koyiba makambo na nga nga nao yiba makambo ya moto te nga na leki ya moto te nga mono mama na nga abota ngai na dino moyonga kola na amona liboso na nga na yaya te. Partout epesi na ozala na otikala kozala na yaya te na botama mwa ya liboso soki yo obandaki na ndenge na yo ngai mpe 20 20 na ye un contre ça la vibration ngai mpe na ndenge na nga hein oh nabanga bino papa mama kobanga babanga nga nzambe ti babanga nga nzambe nga makambo na nga bango mpe banga makambo na bango alors donc naomona te eloko moko ntina koloba travers ya bango mpo namona mpe bango na boye te oboya sara bilengi oboya moskila sersi de ma part nayebi bango te eh, nayebi bango te nga nayebi bango te naotikalaka mpo oyeba bango te Na pesa makambo na nga ba yiba wana un contre ça tango susu na sang wana bango pe ba na kati eh nga mi bengami un contre ça po na juste na capable na ba possibilite nionso nga alongolaka nionso Eh nga alongolaka nionso nayebi bango te un contre 100 eh tango mosusu pe sur 100 wana baza na sima na nga po un contre 100 faut bazala na sima na nga to na se na nga eh tango mosusu pe bango baza na kati baza na kati na kati ya 100 personnes wana eh po nga jamais nako tia mutu liboso na nga po nga nde naza liboso tu vois après après nzambe na mokili oyo après nzambe mbongo satana po satana nga na makambo oyo nga Eeh ba ebele na yebisa bino toujours bo ebele bokuta nga dejà wana bien blinde eeh nga na Fatshi beton beton nga na beton eeh. Voilà merci mais toyoka ba basi ya poto bao lela fort donc balobi oza mwasi nioka. Nioka nao balisaka na mbetu bakata yo ba nzoloko mibali na bango bakomi ka omona ka na toilette aloe contre ça abengo yo obatama yaya eza nini. Naseki makasi po nga moko natali repertoire na nga eh desapel rejete yo nga moko nao rejete desapel boso nasangisi ba oyo nasololaka na bango wana Soki ekokoma ba 1000, ba 500. Yo nionso wana mibali ya batu. Ooh maman mibali ya batu nga na boyi tala nga naza na alliance te naza na mwasi ya batu te bango tango bako tala baye ba te ke baza mibali ya batu nga nao pesa makambo na nga soki omoni oza mobali ya mutu oko mobali ya yo mwasi maman yo okomi oloba oh un contre ça te Yo ano msika kosala ba zuwa wana te tango susu nao lakisa nde papa ye ba makambo oyo ako sala yo po sepelaka bokela nga zuwa te po nga na star bokela nga zuwa te eh nga nao pesa na nga makambo so moni okoki oza na posa na ngai obenga na yo yo sika osele mobali kosala mobali no zuwa te po so okoka te pe fo sa zuwa so okoka makambo na mbetu te nga na yo olakisa yo nga na lakisi yo alors so moni papa akimi mwasi na ye Seke alandi epesi mbisi alanda epesi mai ecola. Mais ba ekomeli ngai ndeti moko kutu akomeli ngai nako nako tanga kombo neti ayebisi ngai ke Naomi fille wana bosalaka nde na chaine moko wana fille wana oloba ke soki nakutani na mobali no na nzela eloko wana oloba oyoki ebangisa batu ebele soki nakutani na mobali no na nzela ozonga te sikoyo osalaka bongo olobaka bongo pona nini kanda kaka ba mère bayeba makambu to nini. Ah aya mwa ba kanda na ma aya mwa mpe nalakisa batu wana baloba mabe na kombo na nalakisa bango ke nga na capable nazokanga moko en otage awa ti boyeba te nazokanga moko en otage awa na libere ka moke mpo yo obengi nga azonga napesi yo kaka mwa temps moke asala yo mwa baosala azonga so botie tembe so mobali no bosolola lisusu bien te. Eheheh aza awa po bokoka te nga bokoka te nga sikoyo naokoka na nga yebisa nga eeh aah ata ibenge ibenge azala so moko na terrain okoka te alongolaka ye atia mosusu eza ndenge moko pe na yo soki omoni ke ba oba okoka te bakolongola yo bakotia mutu akoka ndeti nga naokoka na nga nga naokoka na nga. Sikoyo n'a lakisa yo kosala musala nayo nde obalolaka bongo n'a lakisa yo. Eza yango na lakisa bango oyo otangi ba yaya wana eeh kobotama yaya eza elengi kobengama yaya eza elengi mais faut ozala ozala penza na objectif moko ya yaya ba mona yo pe oya yaya tango nga nalobaki naza yaya na un contre 100 po nayebi ke na nzoto pete omoni nzambe nzambe ayebi okela eeh akela mutu lokola nga eeh. Un contre 100 na mandefu partout na mandefu partout na na bapole na nga partout na nzoto pete pete na pe kitoko moko boye ya makasi te na presentable boyoka eza te ke nazwi ba nasangisi te eza don moko nzambe apesi nga nzambe afuli nga na mpepe kende kende kanga kanga mama dusu oh mama dusu Vraiment ba dusu na bamba bino sikoyo faut na bamba bino na omoni na beton hein sima sima so na sangisi na bazelu mokolo mosusu eko buka na epanza na bamba bino bien sima kaka pamba po bo monana lisusu te eh po bo monana lisusu te eza te ke na sangisi eza ke na botama na ngo na botama na ngo ti nzambe ye moko ayeba ki annee nini na ko bimisa ngo Eeh na ba tango nini nao bimisa ngo abomba nga nanu po ayebi ke mwana oyo soki na bimisi ye mama eeh ekozala ye libeba yango pe na moni nzambe abimisi nga awa meme pas un mois hein ngai un mois te na plus plus de 50.000 na appel eeh moyeba eh eeh ma eza Voilà, merci, merci vraiment tokomi kokende na biso na suka mais nayebi ke obeta mwa eloko moko boye bato na ndako baganga pona na un contre 100 awa mais nalingi natuna yo yo batu baobenga yo yaya kota na oloba mobali ya monene il faut nasala boye il faut nazonga boye na bana basi mpe bafani na yo mpe baobenga ya bana basi eza kaka te ke o mobali mobali mobali mobali mobali mibali na bino baobenga ya mosusu mpo bapesa bango mayele baya balakisa te mama omoni koto il faut sala boye il faut sala boye aza nde aza na aza docteur aza docteur aza professeur Donc ayebi kolakisa mutu mutu na mutu donc nga moko pe nde naa boye bo na bangaka ye hein bangaka ye fort mais sikoyo soki ba ninga na yo natia ata ba ninga po yo boyi ba yaya ba ninga na yo bosalaka na bango ba sans tabou ba bengi yo opesa bango formule nini oyo osala est ce que eeh mabe oyo bino pe bino matungulu na nga te ayi te ndembi te. Sikoyo bango bao luka matungulu na ngai to bao luka na mais point ni bao lakisa boye. Bao finga yo pe. Ah yoka non sikoyo. Yo ofinga president mais president atongi yo ndeti ngai na moni na live bao finga president na biso awa. Mpongo esali combien de mois combien de boye mais tant jour ayaki ko fongola ngo tala batu nde bao leka avec sentiment avec plaisir eh nde mona nga. Bo finga nga mais nao pesa bino bilo ya bien eh na kangi masolo point po na na ba ideologie na nga nao pesa bango te. Boza ka bongo moi bino boza ka bongo nga il faut na il faut tout te podia na niati na niati deja boza te aucun jour ata bobengi credit na bino eleka pamba ba mega na bino zero na mona bino te na yebi ku bino te ata bobengi boye ata botieli nga ba ba paquet na otika la ozwa te pour wana eza oya nga mabe kaso na yibaki nga pa mutu pe na luka na sa nini na kaba mais oyo eza ba inspiration na nga moko Na ya sir nde nde eza boye Camille te eeh Sir na nga yo ya sir na ngai Camille te obanda omona yo pe epa batu po bao yiba mais keba na kango te Nga na yebi makambo na nga biloko na nga nionso na salaka na yebi keba soki na kangi yo oyoki oyoki ya pao na makambo wana na makasi na ko beta yo na beti yo na beti yo soki na beti na yo boye te tobeti sikoyo fiti nga na yo. Pesa makambo na nga pe na pesa makambo to tala na yango ezala likolo alors nga na assurer yo awa na se mukolo omeka yo bino mukolo bo meka mais batu ebele ba lobaka ke ooh yo oza deuxième Sarah bilengi premier. Premier na classe nini po nga banda na banda otanga nanu te nazala deuxième nazala nga kaka premier nga na tangi awa na mukengeli primaire na tangi awa na saint Augustin primaire na terminus ata bokeyi Ba oyebisa bino Ruth age akola nazala na nga ka la première deuxième totangani wapi na classe nini tango mosusu na bosani rappeler nga classe nini na yebi yo te kombo na mboka nayo na yebi te sikoyo oki eza yo oki eza première na nga na ndenge na un contre 100 na assurer yo a premier te la première na mokili oyo na yebi yo te. Ngai kuna na premier ngai nde naya likolo ya première oyebi yo première likolo ya première ezala nini le zero de la classe nga eza te ke le zero après les autres te zala na ba ki premier no nayebi yo te nga na un contre cent na niati nde yo okoka te Ba koka nde te moni ba koka oloba te pema Fongola bango kasi eh. Tokomi na suka betela biso mua eloko moko boye fongola bango. Te naa na kanda naa na kanda na loba po ko bomba pasi avant naa na fongola bino maboko mom omoni soki mutu tomona yango tomona yango mutu soki ao souffrir to mutu afandisi esika moko boye ao zanga te mutu pa yo sunga eza pasi. Ba benge ndoki ba benge nani nani boye mais tango o prepare vie naye moi tanto o a prepare vie naye mutu aza te sikoyo soki azui poni bo benge ke asimbi kisi to abomi mutu tango kutu azalaki pauvre batu bao kufa cinq fois na annee moko bo kangaki ye ndoki te azui mbongo na annee moko bo kufeli deux personnes oyo ye mutu abomi ye. po niso mutu bomoni bien ke mutu oyo akomi deja likolo chance ne yango alingi azua yango ebele bayawa basimba babenda kaka okita tango okita wana ezala pe ya mutu moko to aya lisusu asala nini a motive yo ke zonga place obutaki te alors bokeba na bino chance eza kaka eya mbala moko alors nalingaka te mutu a gacher chance ya mutu nalingaka yango te bokeba o comprend sœur na nga na nde ya mabe te mais bakeba Shasta muteyamba moko nga aza na te na baki na ye osaku flash te pona zonga nga na flash te nga na la presente donc la presente aza na ata telephone so ofongoli boye omona mbala moko pile elakisa pile donc pile nde eza na ata osali nini ochange ba photo na nini na ecran echangea te ezalaka donc nga nde naza Na ye wana po na reussir, na ye wana te po na sala ba jeux. Alors tango naloba na un contre un, nako zala ata un contre cent, nako deplacer te po boko loba a deplacer akimi, nga nako kima bino te, tala bino nde boko kota ba tunnels ya te, ba tunnels eza ba mpuku, bino nde boko kota nga te, nga te. Alors bo keba ko gacha hein, soki omoni moninga o pusa na liboso, yo pesa ye conseil, soki ebebeli ye, eyindeli ye, ebongeli ye, eza ye moko, po ye moko a ponaki nzela yango, omoni eh. Yango nga na lingaka ko fanda na mindele. Eh nga alinga mindele makasi po mundele mwana ne a propose maman je veux faire ça fait ebongela obebela oh oza dia mukolo addict c'est ça elo na nga na pesa comme communiquer bon dedicace na nga eza mingi mingi merci na bino bato oyo Bo s'abonna toujours na chaine oyo po oyeba makambo ya un contre 100 il faut s'abonner kaka na chaine oyo HD Consulting nde makambo nde nga pe nao pesela ngo makambo mikolo oyo makambo te Serge ebele ba benga pe ba kota chaine oyo tellement nga naza awa ah nga mo il faut bo na simba telephone eh nga mo na simba na regitaka Alors na pesi bino mbote bana Paris nao yamba ba aah toujours na bwaka ya soyi awa po na bomba bana Paris na leli bino ya fort merci na ba felicitations na bino bino mutu bo motive nga ba americains na lali te. Ooh, on te trouve belle. Tu es sexy. Okangi masolo. Toyebi wana te. O remplacer oleki. Moni, et ça là peut bien. Je vous aime à trop. À trop, à trop, à trop. Merci na. Oh, c'est uta na nga na benga ka na même ça. Oh, c'est uta na nga la pulga. Akangi masolo yeyo. Na lela bino ya tembe. Eh nga na artiste na bino naza wana pona bino ba americain nyoso ba ba ba ba ndeko na nga est bobenga ba americain nyoso donc na koka te na koka te na koka te na koka te eh na koka te na lela bino ya tembe bana lemba eh bana lemba nga mwana lemba yo ne grandi alemba kibali Naza wana po na bino nakokima te baya ebele nga nakobundelela bino nakobundelela commune na nga eh nakobundelela commune na nga soki esengi nabunda nakobunda po dejà nakobunda dejà faut boyeba ke oyo azobunda oyo aza mwana lemba donc nde zabo akobundela lemba nde ngai oyo. Na leli bino ya tembe bana lemba nionso eh, na lingi bino makasi ba angolain ba ba rasta africain bino nionso bo benga ngai boza na Belgique boza na etats unis boza na na west afrique donc boza partout ba angolain na lembi donc ah je vous aime à trop à trop à trop à trop merci na bino bato bo linga nga te merci na bino na bato bo linga nga merci na bino bato bo linga te nga na lela nga bino fort Yo na yembe bino risque na vibration bo moni vraiment na peseli makambo yango nde ezalaka merci na jolina ikukumu jolie ikukumu ma grande sœur cherie ornella musai ba lobi anniversaire na bango eza le 28 aout olingaka ngai benga ngai komela ngai souhaite ngai ba joyeux anniversaire solola pe